sam mayanja okubeera idiot oyo malcolm x tudde is equivalent to fredi lumbuye olwaleero taba kabakaes taba kabaka wagambye nti kabaka talina position hmm. naye amaanyi alina mangi nemmanya nti oli mugwagwavu mu bwalooya waalibanga ebitabo byakuweebwa buweebwa nga byannassa totegeera buki looya yenna omulamba ategeera ensonga eno position ya ssaabasajja kabaka for ever since osomye ku ndagaano ng'ekitiibwa kimubwazibwa ekya his majesty tegeza omuntu atali waggwanga lyo oyo munnamawanga mm. si weewaffe mm. ontegedde mm, kale mukyo njagadde empisewo ebigambo bino okutegeezawo ekitiibwa mm. mm. samu mayanja mm. mutegeeze mu ntandikwa nti ze toto idiot wangi a very good one an excellent idiot nga siyinza kyetondera yadde nonaku nolwebigambo byetamizizanga an excellent idiot mm. atya mm. mukuwandika kwa statement size mm. ye mukutegeera kuyatunulidde nga kabaka talina position mu ggwanga uganda era yebuuza hmm. position mm. ye nga teriiwo okuba n'amaanyi ago ngaabantu amukkirizaamu asinzira ku maanyi gattaka abantu okumuwuliriramu gavumenti eteeka okugjawo ettaka eryo eritwale bakendeze ku maanyi g'abantu abatalina na position abatudde mu ggwanga uganda mm. Farmers Uganda ate tubanirizaako omulundi guno ogw'olunaku olwaleero um, uh, mwenna abatulabira e norway abatulabira etaki ewa muganda wange mukulu wange fred kajubirumbuye uh, muganda wange patoyugi nawe nkulamusizaako abantu balinda ekintu kimu akilasi uh, ziddemu newankubadde gwe class monitor patoyegwe akyazikwasaganya naye balinda essaawa bbiri ezakalagaane uh, ka teacher waabwe uh, kemiko ali amanya ogaba mazibu kemiko ali wao nomwana omuna uh, nasomako naye nga yeyita malcolm x ah, neŋamba abana abaana amannya bagajjawa mwenna abatulabira uh, e saudi arabia abatulabira wano mu uganda ekoma mboga ekoma eh, mboga awo njagalawo nnyo wagwawo nnyo ebizibu bingi nnyo ah, twakalaba bomu ngaekuba ku poko joint emu ah, newankubadde ono gwendi naye muganda wange musiraamu naye ensonga eh, zitambula bwe zityo ah, simanyi lwaki ebitundu byekyanja kisaasi wagwayo nnyo obuzibu bungi afande kawesi hmm. naye yaliva mu saidi eyo ne bamunyiga hmm. jeno katumba wamala naye yali mu saidi eyo naye ne bamunyiga nebo mwene yakakuba ennaku ezo era nayo yali ah, ya mu bitundu ebyo simanyi lwaki ebitundu ebyo mwabaagala okunyiga uganda mubyagala nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo abateeka mu ssente ah, tulina keisolo bo batugamba nti emmotoka nayobegenda nakasongola ggulu lira kumi tuteeke obuteesi ah, mafuta babeere nga tuvuga tugende tuba nga tuggusa ensonga zonna zonna mbanoonyeko ku noti musanvu noti oh emu mwenda mwenda mukaaga bina notu msavu noti ya mwenda mwenda mkaga vina mchalo naranga Rebecca ajakuwa abamalire ebizibu mwabachala abagala okuzaala ngobuzali na kubiri nayenga tomanyi na bichibe batwala mu dwaliro hey, eh, genda yo ajja kubanga ekintu akimaliza ne baganda bange abaropa free ntambula nabo ndozera kasusumukala abate kuliko adenensi lye yali ennumyeko e, eh, sagala mugambe ate omusajja agira ate najudde ebikolimbo aa ah, ekyekintu uh, waalopa free yaba nti nno akimaliriza ndi ne honarable uh, jakana sulaimani nadduli pulezidenti w'abantu ate era mwenna abankuba kyeyabali eyo ah, mumunoonyeeko wengaoli eyo nga kampani gyewagenderamu etandise okugiragira bwetuti ate yagamba simanya ogendanga kuba omwezi okolera emiliyoni emu ate ah, newayitawo ebbanga tono nnyo ate nokolera simanya emitwalo kumi emitwalo abiri nolwala nogamba kampani nti oyagala kukuza ku butaka wano ewaba obwe wava ate negaana nebatandika rip awo kwegamba noddizibwa kuno bambi mugu kesi naye nga si naawe sibotewandikyagadde honarebu buuza kubabakulaakunoa medias uganda tutandikirawo n'ensonga zetuzze uh, okumulungulako omulundi guno ogwolunaku olwaleero bana online medias uganda ensansi nate okuddamu okuba ntwoleseganyiza obwanga mm. okuddamu tuwaye ku nsonga ezigenda okuteekebwa mu ddiiro mm. ezitali zabikwate mm. ntegeza cramwork mm. wabula ezeetaaga okwansiganya kw'ebirowoozo mm. okusinziza ku magezi aga bulijjo mpulira awo wekyetaagisizza amateeka n'ogassaamu mm. wekyetaagisiriza psycology mm. n'omuleeta mm. ate era wekyetaagisizza contemporary understanding mm. etambula mu kikyuta social life mm. n'ogireeta mpulira mu kyo nze jjakanasoma nnadduli mutabani w'olutabaala ate era ebbanga lyonna mbategeeza nti sigenda kukyuka lwebigendera lwebyo byetwajja nabo nibakitaffe okufiira mu nsi mm. wabula pasonalite yoyo atukulembera bwe yakyuka mm. kyategeeza nti ladda zakyuka mm. oba campas nekwata direction ndala ekyo tekyaleetaffe kubeera dirailed olwa interest zoyo atukulembera twalina sisigala namulamwa ogusoma ekigambo bantu neggwanga mwe batudde nkutegeezanga mpise ku online medias uganda nti nja mm. kusigala nze y'omu njagalira wendi mm. naawe nja kukwagalira gy'oli gavumenti erikyuka nga tetegeeza enali mu kutwala kalulu mm. olinzijayo olw'ebyo ebirowoozo by'ondabamu neenoga nti aa ah, ah, gundi wa enali mumuleete nga kristo bweyabayigiriza bwe yanoonya ekkumi n'ababiri mm. teyatunuulya bonna baali mu kutegeera kwa ngeri emu mm. yagaa nti omubazizi oyo mumuleete waabajjira omuti n'agugjamu eryato mm. ne litengetera ku nnyanja ateeka okubanga n'ekigambo n'enjiri ya katonda ejja kubuna Mm. wokasukira kitimba nekikwata ebyennyanja byotateeka mu nnyanja mm. n'obifuna toyinza kukasuka kitimba ekyo mu magezi ga katonda noneetinga abo okugenda okujja okukkiriza mu njiri naffe bwe tuli nti yenna ali bawangudde bweriba noopu mm. ndisigala ndi wa nrm alina ensonga n'ebigendera bye nagoberera dwaki olinzijjayo ku lwebyo ebigendererwa era nange sirigana kulw eggwanga lyange n'abantu ebbanga limulimala mm. nga nyammwe principles mugoberedde nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi ate nokubategeeza nti sijja no ngaasembayo kuwakwa birowoozo mm. naye oluusi olwobulumi olubeera mu ggwanga lyaffe noga nti yi gundi ayinza okufulumya statement eno mm. noga nti kansitukiremu onemeleka kintu ekyo bakukireka nga kitambula mm. nga kyabulimba era nga kinyonyonsi oba nga kyabugwagwo wavu neetuleko ku lweggwanga lyange kale mu kino naye mbategeeza bonna buli yeewulira nti kamenyo gyali mu buweereza mm. ng'akutta obuyinza bwa gavumenti eitha bwazike nga bwe kitambikiddwa kubanga tebuba bwansikirano mm. statement yonna gy'olivaamu ng'ekoona eggwanga uganda mm. most especially ng'etuuka ku baganda nga ndi musajja muganda ng'ekoona obusiraamu nga ndi musajja musiraamu apate ya enale musobola okujogera ku byonna ebyogeddwa kubanga pate buki eryo si ggwanga si ddiini hmm. nyinza okusigalinga nti ampagira nopu ku kintu kyeyogedde ku lwa pate ya enale mudala ey'onsobi hmm. ekitali ku busiraamu ate ekitali ku ggwanga kale mukyo nkutegeeza nti sijja kusirika hmm. nja kuvayo n'ebirowoozo byange mbiseewe ebitali bisasule era ebinonya okusasula oba obuganzi wabula okuteeza kweggwanga eryo katonda bwetekerateekera tibula okutambula nebyo abantu abalituddemu katonda bampeero omukisa bwatyo abadde honarabu jakana sulaimaani nadduli ah, ngaagezaako okubalamusaako ah, then tutandike nesho y'omulundi guno ah, kyenziza okumubuuzaako honarabu nabadde ndi ku lediyo emu bagitabukedde fama embuutikizi ekikumi katonyeza ettaano newabeerako minisita omu ewebyettaka eh, omuto amanyiddwa nga sam mayanja nono minisita Ah, simanyi lwaki atandise okulengeza kabaka waffe ronald mm. amuwenda mutebi owokubiri mm. simanyi lwaki amulengeza okutuuka ku nsonga y'okumugerageranya ah, ah, ne, ne, ne human rights activist mm. omumerica amanyiddwa nga malcom x mm. natuuka n'okugamba nti nno kabaka amaanyi g'alina mangi nnyo ate nga talina kifo kyonna kyonna kyalina mu gavumenti mm. ng'era ye asaba nti, uh, nti gavumenti yandibadde esala ku maanyi ga kabaka gano mm. naavayo nawana ensonga eyokubi n'agamba nti mmwe abaganda abavayo ne mulyoka mugamba nti nno kabaka talabwa mukamwa ebyo muswadde mulimba ye ajja kuba mulaba mukamwa oba atya oba atya oba kabaka oba ayogedde ki nti nti kabaka alina akantu katera okugamba mm. atera okugamba nti nno ekintu oba omanyi nti nno kikyo ngaera okimanyi nti kikyo ekintu ekyo kijja kuba kikola ki kikuddizibwa kabaka seinga eyo atera nnyo jagala ennyo ngaajogera mm. naye ye gundi yagambye samu mayanja ah, amwebyo mulimba ye ajja kumuddamu oba atya oba atya ajja kumusabula onalebu mm. tutandikira olwaki abantu batandisa okulengeza kabaka kwandaba mayanja erinnya lino lya buganda mayanja linakyenkizo nnyo mu buganda onalebu bana online medias uganda nsinzira hmm. mu bufu bw'entegere yantondebwamu okuwa ebigambo byengenda okuwanga byajjakanasomani nadduli naawe osinzire ku bigambo bye bimu owe jajimenti yo mm. mu butegeevu bwonna wa gy'osinziira mu kapasiti y'okuba munnamawanga kyentegeeza mm. nti nze ndi muganda mm. nga toli muganda naawe gy'oli mba munnamawanga ng'oli muteeso nga nze siri muki ekibaluma era kibalumya omutwe bannamawanga kitegeeza omuntu atali waggwanga lyo oyo munnamawanga mm. si weewaffe mm. ontegedde kale mukyo njagadde empisewo ebigambo bino okutegeezawo mm. kitiibwa mm. sam mayanja mm. mutegeeze mu ntandikwa nti ze toto idiot Wanji? a very good one an excellent idiot nga siyinza kyetondera yadde nonaku nolu an excellent idiot mm. atya mm. mukuwandika kwa statement size mm. ye mukutegeera kuyatunulide nga kabaka talina position mu gwanga Uganda era yebuuza hmm. position mm. ye nga teriwo okuba namaanyi ago nga abantu mukirizamu asinzira kumanyi gattaka abantu okumuwuliriramu government eteeka okujjawo ettaka eryo eritwale bakendeze kumanyi g'abantu abatalina na position abatudde mu ggwanga uganda ekyo kimu nafulumya ebigambo bye mm. n'agamba nti kabaka nze mba hmm. mugeraageranya mugeraganya ne maluko mu ex activist hmm. olwolwenda hmm. nkaaga muena ebikolwa bya maluko mu x nja bikutya mu gwandaba obitegeere ye kanyini n'ategeeza abaganda nti tajja kutiririra ye kwogera kigambo kyonna nga kiteekwa kukuba mmengo wadde kabaka publicaly nga kyetaaga kiteekebwewo ddala n'asirika nkubanga bajja kumugamba nti buganda mm. bategera nti kabaka talaba mukamwa kyokoze abaganda bajja kukukyawa he will mm. speak it ate mukyo njaga kutegeeza nti saabasajja kabaka mu bwakabaka bwe buganda it is 100 percent awabulwa oba alina baakolera naye ate hmm. mu ministerio postiyo nga oli minisita omuto mu byettaka hmm. tegeera ebigambo bino gw'obyawule bulungi nga tonnabakuduma nga bakukozesa ng'enkeero jja kufuluma mu kubanga buno buyinza bwazike onfuna bulungi kakati mu kino njagala kusooka kutegekawo bayograhi mm. kwebyo ebisatu byemmenye kwetujja mm. okusinza okutegeera nti sam mayanja is an excellent idiot mm. ayetaga okusomesebwa obusomesebwa aleme kutuuka mu elementi egenda mufula imbesairo imbesairo kyekiwonal ye muntu alimu akatwewungu akakazooli nga kazaale ontegera bulungi imba essayiro hmm. bebaana bosinkagana hmm. abayiika enduso kubanga ate bwoyitira obusiru hmm. yukantanitubikamwanimba essayiro dwaki nkugamba ekigambo kino sa mumayanja tegera bwoti nti position ya malcom x njagala kuzzayo gwandaba malcolm x okuba activist omukulu mu united states of america mm. enjagaddemu zikamenyo zitege lwaki bamubalanga kamenyo mm. era nga malcolm x ayogerwako nga activist mm. owekyokulabirako yatuuka n'atunuulira enneeyisa abamerika gye bayisaamu abaddugavu mm. nga yabusosoze nnyo okkira omuntu kyatekeddwa okutunuulira naye nga awa ensonga etya n'agamba nti omuddugavu ali mu amerika hmm. yaleetebwa muzungu ali mu amerika ng'amugjawa be mumawanga gye gaalimu nga german sorry nga nigeria hmm. ghana n'ebifo ebisigalidde mu african countries hmm. ne batusitwa ne batutwale mu amerika obugagga ebitundu 98 ku buli kikumi obukoleddwa mu amerika ebadde effort and leba ya muddugavu twetaga ecorights okubanga mutegeera ekintu ekyo ekyo kimu malcom x nasinzira ku butegeevu bwe n'ebyo byalaba mu ntegeera naga ntubanja ecorights lwaki abamerika abali mu ggwanga lino be bayita aboogera olulimi oluzungu hmm. mulina nje mwava ne mujjamu ekkata mu kigambo amerika nga mulina olulimi luzungu nga muva mu england mwajja muno nga basibe fe twajjanga baddu mm. ba natives mm. be bayita red indians bananyini ggwanga lino nabwe kityo ffe abagwira mu ggwanga lino mm. tuteekwa okuba ne ecorites ate ne tuba nga tuwa n'ekitiibwa be twasinkagana lwaki omumerica gwomwogera luzungu ate oyisa omuddugavu obubi nga ne popularity y'okuba nti mubeerawo ne ekonomi okuyimirirawo ate muddugavu ku expensive twagala ecorites oyo activist n'abagamba nti nga malcolm x njagala kubategeeza mm. nazaalibwa nga ndi muddugavu naye bwe nkitunuulidde mm. amannya aganga amazaale nze malcolm lito omuto kitegeeza Mm. naye obusosoze obuli mu bazungu bano bunfosinze okukakasa nti neddiini gye bayogerako ey'obukristaayo n'obukatuliki it is nothing mm. terina makulu kubanga dini ya katonteri mbusosoze mm. ngabu jobo mbasomele teke ganti bogena mbefeso fuka mwefeso bogena mbagalati ya kula chichimu basuli na wevzodokia niwe babu za kristu wacho tubuli debi gambe ebyo mm. bali ukeba basembeze Malcolm X asinza element ye mwaba gamba edini ya katonde tunifyinga naye ate mwetulayirira nga tuwa obukulembeze gye muli mm. ate mutuuka ne mutusasula nga twajja nammwe nga we equivalent lwaki tetusaba equal rights tubeerewamu kubanga ensi eno yawombebwa mu katonda activist annyonnyola lwaki asitukayo nabagamba nti nsomye eddiini y'obusiraamu eno nengitegeera mm. saazaalibwa nga ndi musiraamu yeddiini yokka esomesa equivalence mu bantu mu maaso ga katonda nabwekityo eggwanga lyange nganze malukomu ndi muddugavu mm. ewaffe tetulinayo mannya gabaliitu nja kweta olwobuzaale n'okuntegera by identification nsigaze erinnya lya malukomu naye eryali tongenda ddijjako nze malcom x mpaka lwe ndifuna erinnya eryobujjajja erijja okunterwako x yali ategeeza kuba ntakyalinawo akyanoonya agenda kujjawo x eryoke ekovalvenge erinnya lyalina otteekawo yafa taliteddeewo oyo ye malcolm x mm. yali kamenyo nga nze jakana nadduli ntegeera obulumi bwe yali aliko the same way bwe bulumi obuli mu ggwanga lyaffe abaana bavayo ne basituka ku lweggwanga lyabwe nabwakitya malcolm x mbwa activists bwe mm. saamumayanja okubeera idiot oyo malcolm x today is equivalent to fred lumbuye owolwaleero taba kabaka yes taba kabaka wagambye nti kabaka talina positioni mm. naye amaanyi alina mangi nemmanya nti oli mugwagwavu mu bwalooya waalibanga ebitabo byakuweebwa buweebwa nga bya nassa totegeera buki looya yenna omulamba ategeera ensonga eno positioni ya ssaabasajja kabaka for ever since osomye ku ndagaano ngaekitiibwa kimubwazibwa ekya his majesty mm. his majesty position eweebwa nga mwabajega ebetegeeza ki oyo layini yawannono position ye mu ggwanga lino mm. etegeerekeka nti ye ssaabasajja kabaka that is a position where he has a stand and grounds abantu okumuwuliramu kubanga eggwanga lyatwala gye lyazala ekigambo uganda wootudde wojegerera mu kuba omusirusiru atalina magezi onfuna onfuna onare bova munoga ntikabaka talina position nkuzayo kumutabani wo oba muganda wo bwe muri mu rusolo mu lwobo na Rwanda kubanga chantu alira kaseda bwa ifumya statement ya soka enako akikumize zo office takalino lijja ko limazo kudya government nga tewali buyinza bwa mtu yenako bana ownership ya taka mu private mile mile eveo mm. na yen kutegeza nti ono gwoyogerako yategera position ya ssaabasajja kabaka mu kinaana mu ebiri n'akakibwa ngu bota agenda kussaawo olukiiko oluyita abataka bateekewo enteekateeka egamba nti tujjemu abaganda mujje tuteese buteesa mwagala ki ensetereere ne bagenda baleeta ssaabataka indatimana ne grounds museveni omunalwanda muganda wo ategera position ya kabaka weri nti oyo kamenyo kyekyamulesa okujja mu nsika yambe ku lutalo lwe lusobole okuyimirirawo that was a position to be recognized mayanja mbujegabo wagent kabaka tanya na position mm. abantu nga bate ko kujibwa ko buyinza nga malcolm x buyali nti malcolm x government yaisanga ekiragiro mm. ne balinda malcolm x mu state ye jalimu avaamu kigambo kityoke tukirize nabasemba mukiza munyo kwa yategero busilamu nategerebwa nyone interest nti zali za mazima n'ogamba nti kabaka omugerage ne maluko mu x nti naye mu ggwanga lino bayisa statement nabantu batenga okubuuza kabaka agamba ki hmm. whois kabaka kakati mu bujegabo hmm. that is the question you are asking ate in the same line yekunyonyola position kubanga olina tutegera position ki ereeta ground zeza abantu okuba bwekityo we are the subject nerinnya lyewabbagwe ngaomunalwanda hmm. noga nti egwe mayanja nange ndi mayanja munno kubanga enyo teribaako kika nyoko bwasala omugga nga ali lubuto hmm. likuweebwa omugga gwa mayanja hmm. ontegera bulungi kakati mayanja hmm. kyankako okuddayo ewabwe ntuna emiti yana ntegere oluseerwe muganda ki akozeseddwa nga ssente zayagala buganzi kulabibwa kutegerebwa kiki ŋenda otutuukayo nga banga nti aa bazikulu banabenda yajja wano kijjajjawo ye gundi abo banalwanda pure nine one one Mm. si baffe baawo ntumumanyire ddala emiti yanema nti information gyenfunye nasaba kitange nakwata emitwalo musanvu nagimpa nanga ntiyongereza kwezi ogende bino byekugamba nasooka kukunoonyako ku bufu kubanga natabulwa minisita kigwe batuwadde omusirusiru mm. nga muganda nga gwotunda ebyammwe newammwe kakati ate bwoba oli adde mu nsi yab'obwolukwe hmm. ogenda kuwangalira mu nsi ki kale mukyo ne mmanya nti oke batuliira muli hmm. mannya ge beetisse nkutegeeza mu bujaga bussa mu mayanja nga minisita omuto ali mu nsonga z'ettaka hmm. kabaka alina position eya his majesty eyakyusiza omwaka olukumi na mwenkaaga mwena nga empera esrasi akyadde wano namugaa nti okusinza ku mawanga g'otwala agakwegattako omusanvu ku mwenda mm. nangeri nafuuka era nawe bwe kitiibwa kyobwa empula olwamanga kumi nabiri genagatta awamu olwaliro empula atikkira empula ovudde ku kitiibwa kyobwa his majesty oli empula kabaka muteesa owokubiri mm. nabwakityo nkuddiramu nti kabaka ali mu posishoni yobwa empula nammwe abajigamwe mwajja ne mutwala amannya gaffe n'obeera nga watuula ensi weekutegeerera era wejja okukumanyira by position of understanding ate ne mugirekayo notaba na grounds kuteeka ku siteeke yabo bayivu nga basobola okukozesa kituyita obutegeevu toliimu yadde ettondo ly'obutegeevu wabula oli ddebekka lwawe kabaka oyinza okquestioninga nti tumanyi position ye ng'oli musajja muganda ne bw'oteba muganda estatisi kumi na ssatu zino eggwanga uganda lye lyavamu ekigambo kiri bingi buganda bye yafiirwa ku lwammwe abajega mm. abalinga mmwe eggwanga liri edda lisobole okusigalawo what was the position y'endagaano y'olwenda ng'olirooya notamanya position yeeyo endagaano y'olwenda erinako omukono gw'abannauganda tomanyi position ya ggwanga buganda ne kabaka tomanyi position ye endagaano y95 oginako kopi eyammwe bannayuganda mu busiru bwo mwotambulira samu mayanja mm. endagano 1975 ozinako kopi nga zisoma ekigambo nti bannayuganda ezizo nendagaano mm. mwe mwava ekigambo kyeggwanga uganda eryazimbukwa mumakuka olwenda olwereere mpaka 1933 uganda ogikamishoninga okuteekebwa kwayo kyatula emyaka emirala 1 aga okukakasa mwaka gw'okwenda mwekaaga mu ebiri nti yeefuge nga buganda weeri yakatwala emyaka lunana kyenda mwena lukaaga kyenda mwena mu bujega bwammwe obw'emyaka ataano mu omwenda egy'eggwanga uganda mwagala kunyaga byaffeffe ng'abaganda mubisitwe mbise mu gwanga Uganda mm. etawali eh, constitution iyo naye dendagane tugatta wakati wa mawanga abiri ne muganti mwabaddu gavaba kwa sese 13 twakirizganya mu ndagano zino ne twesibaga nitekawe gwanga Uganda lino naye tukiziganya nti mukenya kwa fe kuno buli gwanga lina kyeryale taliteke mu gwanga lili bisobola okutambula mayanja mbusiru sirubo njagala ombulire nti ndagano kye tugatta mu gwanga Uganda eye tuletire okunyaga ebyebugando biteke eri byotanabagenda nkole kubibasaba museveni jakeme nga gyava nogamba nti buganda gavana cohen yasaba naga nti buganda ekizeko kyefiirwa bannayuganda bano basobole okuyimirirawo ne bannayuganda okubakonamumukimukkiza okufiira olweggwanga lino buganda liyimirirewo era sigalewo natugamba atya mu posishoni ye byemuteekeddwa okukkiriziganya mm. buganda zibadde sente zaayo zegenda otoolako mu misolo gye tukuŋŋaanya olwa population yayo n'obutale bwayo eggwanga lisobola okuyimirira okulwa bannayuganda kubanga temunnakula onfuna bulungi naye nga tewali ndagaano yonna mm. etutaddewo nti muddugavu misase kumi nesatu nti twatandika ne toolo mm. lwenda lwereere ankole nejja mu lwenda gumu easta nejja lwenda esatu kigezi erimu abakiga nejja mwakulukwenda mu kumi west nile nemadi nejja lukwenda kumi nebiri lango nakyo oli kumi neena kale mojja abiri mukaaga mm. twasembeyo bunywa lwa masholo nentalo ezaaliyo nejja lukwenda asatu mukaaga okwegatta nti tuzimba ekigambo uganda abaffe oliro oyo omugwagwo wavu leeta ku ndagaano ezo eziraga nti abaddugavu bano bakkiriziganya obulagaano bwe mwakola bwali wakati wammwe nabazungu olwa state sovereignty eyaliwo ku kigambo ggwanga buganda mwevi twakizganya mundagano ya 19 mwatano mwetano birambikira biterevu atibwa ku Buganda biwewe mu banna Uganda temwali munsonga yattaka chovanti omuzungu yayazza obuyinza bwamukwasibwa Buganda Land Board yateekebwawo wali ekuume properties zino dwaki kyenjagala otegere mu busiru bwo omanye nti ddala buganda land board egenda otutekebwawo lwa nsonga ki nti omuzungu agenda okujja yasanga tumaze okukuba ettaka lino ettaka lyaffe tumaze oddigabana hmm. naye teryalina biwandiiko onfuna bulungi kubanga baite nokuwandika tekwaliwo hmm. <laughs> ne bakuba ettaka okuva mwaka lwakmekumi nesatu mpaka lukumi endasatu mu mukaaga bagenda okuzza ebyaffe mu nkaaga mugumu oktoba nkaga mwe biri october ngina kusomwezi munana mm. bali amazo tuteke bigambe byo nabantu bayizo okusoma ngetaka nebi wandike video gako bifuse mu data nibaga ntekewo buganda land board egendo kumenso ngazino nokumanya ebyapa bino bitukubye abantu basobola tutambuze ebintu byabwe in formal manner kichite sa buganda land board kumenda kaga mwena tegeza siya gakati si yakakati kakati omuja gajavudde ate atutegeeza nti ettaka litwalibwe liddizibwe likubanga amaanyi ga ssaabasajja kabaka gasinziira mu ttaka ettaka lino lya buganda njagala ssa mu mayanja wetoola esitatesi ezisigadde ozisabe mayiro akenda n'akana ne sikwemoza 5 zituddeko ebitebe bya gavumenti we ziri nga tonnajegera kutwala ttaka lya buganda privately sooka osabe ettaka erisigadde eriri mwankole batuwa akana n'akenda ne sikwemoza 5 ogende mulango nakyo linga sesi bwenzimenye ogende mu kala mojja okwate west nile ne mmadi ogende ne mu lango nakyoli tolo ogende ne mu kigezi obasabe mayiri ezakenda kanana nekimayiri ataano ozisitule ozisise mu gavumenti yeggwanga uganda nga bamaze ozize tekitugattira awamu ovayo mu kujagira mujagabuvu mm. kubanga watuuka ne bakuwa gwa state minister mm. noga nti sabasajja kabaka ojja mutegeeza tojja kutya teri akuganye kutya nkiddamu kabaka bamuwabula naye positioni mwojjidde toli mu kuwabula kabaka wabadde olumba bulumbi okulaga nti republicanism oba democratic system yesinga okukira okusinga muwabakkiriza mu monarchism n'okuteeta enkola egamba nti sabasajja kabaka oba bwakabaka webabufuga yeze federal system oli mujega awedde emirimu eggwanga uganda lirina obuvo n'obuddo muteekeddwa ttambula mu piras ezisuliddwa abakulembeze ova mwaka olukunda mwenkaaga mu ebiri ne babireka wawo nga tebabitunuulidde eggwanga kyovaolaba si ttegeke naye ate obufu bwali mwezise litambulira weebuli hmm. abaffe abaganda twabalyako kyekyammwe kyemwagala tusasule kibajjeze lwaki buli ajja hmm. omusulo ayagala gukunkumulira baganda nange simanyi onalo dwaki buli ajja mu bubofu bw'emitwe n'obutamanya byakukola n'obuweereza dwaki hmm. mweroozesako nti buganda webateriiwo his excellence of recent yakava mu statement yegamba the problem of uganda since 1962 is buganda nagamba nti mengo hmm. kyekizibu kyeggwanga uganda ate nnalabye pulezidenti museveni hmm. mu kikoli mu wasusse nawo oba ekyenyalwa ekyatula watukuvu wasukkawo gwe kibi ekyasakirige ekitaliko agenda kusonyiyibwa bayibuli kyennyonnyola ate watuula mu kifo ekituukuvu n'ojjuza ennyo okutega nti ekyenyala wekituula watukuvu enseri tabanguka ovaamu sitatimenti eti eyo n'oga nti obuzibu eggwanga uganda mmengo omukulembeze w'eggwanga ate abaakusitula baali baki okukuteekawo oli n'amaanyi wakozesaga abaliwa bwewali ovaamu ebigambo bitegeeza baganda bo hmm. ng'obanyonyola abaganda abali mu nsiko nebaganda tekyali badde era nkutegeeza kwennadduli nti ye tegera ebigambo bino hmm. nze mu maaso gammu wano olw'entawo zetulwanye tuze tuzzewo demokuraasi ne republicanism okuvujja naye abantu mu demokrasi kugenda otuteekawo be bali basalawo gavumenti gye bigenda otuteeka mu nkola naakubuuza nti lwaki tewotandikidde enkole kubanga ye obutegevu bwakuyita munankole so nga ate oli munalwanda n'omugamba ebigambo bino nti tekyali badde abantu baffe bali gyempangaalira n'obannyonnyola byensi okukunnyonnyola hmm. nga mwe bamutegeera ebyobufuzi era eggwanga nomulimanyi bwelitambula bali bwenali kibategezeza ekintu kyabwe kyebali badde balowooza eki hmm. olutalo olwo balumanyiza nti lutwala ente zaabwe okukyuka kwange tekwali badde okujjako nga banfumisa effumu mugongo ekyandeta mu buganda wano bwe bumanyirivu n'obutegeevu obuli mummwe mu byobufuzi kyeŋŋenda obbanyonamukitegeera bulungi hmm. kyekindese mu maaso gammwe wavudde kugamba nti ate ekizibu ekikulu mengo ekitawanya eggwanga lino hmm. ndatunulidde museveniga nti ekirikutta sikimanyi naye kyonna kyoliva ensi eri weweera kubanga yegwe natabula akajiiko kenyini kebayimba nabwekitegwandaba omuganda gyoli ti the high time bw'aba yatugambye nti ffe tukizibu tudde tutunulire mu ndagaano zaffe zonna okuva ku ndagaano y1994 endagaano y95 naye atisembayo enamembe agrement 95 tuzitazaame exitiwe eri hmm. kubanga tewali ndagaano zitugattira wamu obuganda busobole okusituka butambule bwokka bwetuba fetizibu katwekutule tutambule tugende naffe tukimanyi nti musobole okuyimirawo watali ggwanga buganda buganda yokka ng'ogipimye mu kusifiya yaayo ng'ogyeko ennyanja emigga entobazi n'oggyako n'ensozi n'olekawo jurisdictioni eyo esinga ensi mwenda yes wabula bwobizzaako mu jurisdictionsi zaffe mm. tusinga ensi amakumi asatu mu mwenda obunene cant we be independent we can kyekiseera tulowoozeeko ku ggwanga buganda bwe tugenda okuyimirira tuve mu binyonko by'abasajja abalinga bano abatategeere bajja okuttirira museveni nafaana gavana cohen yatuga nti mmaze mu ofiisi y'omukulu w'amatwale emyaka 12 nsitadi nga butewe ngenda kusula bwakabaka bwe buganda notunuulira entegeera omuzungu yali agirina yatuleka weetuli naawe nkulaba museveni olinja ku lwazi obwekulungula bwekulunguza akaseera kammwe nabina ebitoliro by'abamayanja bagashumba bakirikiya bano balwomushana musindikidde abaana bategera babbajo abalinga abo mu ntegeera yekyana ekito nti ba analyst nojyotekerako ebizogero ebibiri mutabani wo mm. n'omutusindikira mbw ajjaafuge ate alinamu yadde entegeera alina okubaamu amagezi agasobola okuyumira kulwa eggwanga n'oleeta ne mukoddomi wo mutitfo tatu nekazanyo kabajjamu onkwekule mbalayira mu linnya lya katonda mwenna mulinje kulwazi okwetula ku ggwanga buganda okwagala okulisuula mmwe mugenda okwennyika mmwe kennyini awatali kintu kyonna katonda tuyinza kutamusaba mmwe bwaba atwala abalina enkwe ez'okukutula mu mawanga samu mayanja nkuddiramu lwa egood idiot etoto idiot dokita muki mm. dokita muki lwaki tagenda nakologaevu nebamanyi obwa dokita bwe buli obukulu dokita nga wasoma kubyakugezako kuteekawo ntalo mu mawanga webwadde okuta bwewafuna hmm. amateeka tewagategeramu yadde singa wali otegeera amateeka wali wadde otangidde mu kusooka kutegeera endagaano nga tonafuna bistatimenti byebyo hmm. ebyekigwagwavu ebyekyana ekito wali badde otegedde endagaano zisoma ki nga looya mulete tulabe ku buwandiika obwo tonnabuuza nabuwandike nga looya ategeera hmm. odumira mu kutwala bintu byaffe ebya buganda nova mu statement ga nti kabaka okendeza amaanyi ge nga bwemulaba ne malcom x asana akendezebwe era malcolm x bwebeya gavumenti emutundidde nga afuuse kizibu yajjawo mujje ne kabaka kimugwanira ggibwewo bwe nvuma gwe okubeera idioti mba nkusaasidde nakukoma ku ekyo nti oli idioti mba nkwagadde nannyo ate nga mutima gwange mm. sinamu yadde akawulire akakwagadde okwagala okukusemberera you are just a full idiot gwe samu mayanja otegeeza abaganda hmm. museveni yakulimba ki muntegerayo nti siteeke y'abaganda teriiwo okubuuza pozishoni ya ssaabasajja kabaka mu ggwanga lino omuntu akyabuuza pozishoni ya kabaka akizibu ah, nobuuza nti talina pozishoni eggwanga uganda kabaka talina pozishoni ate mu busirwa mwe ne mugaa nti eggwanga buganda liri mu uganda notamanya ggwanga buganda kyeki ngaobuli atuli baganda bano basoga bano bali ne ku palamenti sesi 13 kwezina obubonero bwazo baali bategeeza bika by'abantu mulimu ekika ekyamu abanalwanda tekirimu position ya states ezo mm. zitegeeza bwakabaka kuyimirirawo and that is the jurisdiction ekutegeeza nti eggwanga noliyita wano lino eggwanga litandikirawole ne katonda yenteekateeka gyateekateeka mu mawanga ge gulwaki tolina butuuze mu amerika kizibona lepo yaga kweta globalization ojiteke mugwanga uganda to globalize hmm. wota mm. ina butulo atenda niko kumanyira abawo iba globalization sam mayanja onkuwa kumagezi mm. Nche vikambo vita no kweso nyiwe no kuteka mu kuteka wo sorry. Eri gwanga lya baganda obwakabaka bwabwe no buganda. teryajja kukaka kukyogera nga wagambye nti you never say sorry naye akalya dda kadda dda hmm. eh, olugero olwo luwa amakulu ewaffe n'amannya ge watwala ne ge wayambala nga tusiga ewammwe olutegeera nga lubeerera nti akalya dda kadda dda kadda dda hmm. gwe serwajja okwota ssebo gwali ku ffe ba aborikin bannansango bannatives bannanyini ggwanga kubanga mwawasa abakyala abaganda nemulaga nti ddala mukakasiza abantu abo hmm. timwabawasa eggwanga lyabwe baaliwayo ku lwobufumbo nammwe abaganda bawasiza ku banalwanda abo hmm. mwakakasa nti eggwanga lyamwe mulyesonyi kubanga muzaddeyo abaana bazitewa eggwanga lino okuyumirawo kwalyo muli bajega kale mukyo hmm. kabaka is not Malcolm X. Mm. Malcolm X is equivalent today mm. in Uganda to be compared with Fred Lumbuye, my elder brother. Where you honored Mundiani with the right. Obutegevu wa Fred Lumbuye, mm. wevu munu obutegevu wa Malcolm X. Bali ba activists, abapa dene impacti nga Fred Lumbuye. Mm. Ate Fred Lumbuye, tomugeza kabaka, like was in Japan, ndi mukopi kabaka, mm. balulyo balangira hmm. kale mwekyo nkusaba hmm. kuba mubezi magezi hmm. nobwetowaze bugenda tugatta mumawanga gaffe neddiini obutatekamu busosoze abaffe tunulire tudde ku tebo eggwanga lino lyetaaga ki ekigenda tutunifayinga so si bugule bwakutondawo the chwes dynasty abachwezi temuli mu musayi gwakinnalwanda teguliimu tegulimu wa mudde musome ebyafe mubitegeere nze njaga nnya jjano nasoma history era nsomesa history emyaka makumi abiri oli kubikwata tegera history okuva mu buufu bwabyo abachwezi hmm. temuli musayi gwa kinnalwanda not at allabachwezi balimu omusayi gw'ekiganda olwa sekabaka kimera hmm. otwegattako nga maama we munyolo kubanga obunyolo obutoolo balina ensi ziringa mukaaga ezakutuka kigambo choice dynasty era obwakabaka obwavaamu temulimu musayi gwa kinywa matanga gwa kinnalwanda teguliimu kale if you claim to be the bachwes hmm. mwagala claiminga kusembera ku ggwanga lyawano nga mweteeka ku lusi lw'abanyolo n'abatoolo bakakase nti nammwe muli bawano nabakolera episode hmm. ku kyaneemu nembanyonyola bwa gye mwava njagala muddemu mugitegere bulungi hmm. nali mu saati ya green nga nyonyola ekintu ekyo netayi lya light green era nga lifaana nesaati eyo hmm. njagala munoonye episode eyo ku kyaneemu mugezeko okugifuna mugitegeere abanalwanda nagiteekayo kulwamu olwagashumba lwe lyamanyiira mbuba bakikira kyaggoonya bajja bajja tebagenda kuddayo Eh, balinga baddugavu mu america oba mu south africa abazungu baayo they will never go namutegeeza gashumba mu simple terms mm. lindako obukulembeze bukyuke ekikira kya ggonya ekibajja kitemako mu mazzi ekyo kimu obusirusiru mwolesezza bujja kubaddira oli yagamba nti obutamanya teka likikugisako musango mu bwakabaka bwaffe waneeggwanga uganda okuba omusiru tekisibya naye kikositinga kugwe hmm. nanyini busiru obwo nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi ndubeerera hmm. naye njagadde empisewo ebigambo ebyo kussa mu mayanja hmm. olwokuba omusirusiru okutuuka kweyo levu okutamanya posisoni ya ssaabasajja kabaka nokusaba gavumenti ekendeze obuyinza era ne gavumenti ettaka eritwale eryobwakabaka bwaffe kigendeze amaanyi ga ssaabasajja kabaka n'okukendeeza ku kitiibwa ki okumugeragana ne malcolm x nti kitawe oli musirusiru tolina magezi katonda bankumi oba tamumanyi onalebo kabaka gwali mukwogerera ebyo byonna ebisongovu awo goba webuzabuziza gwe kenyini akimbuuza hmm. Hmm. gwe kenyini hmm. gwaba yebuzabuza nti manja tamanyi kabaka bwatyo abadde honorable jakana sulaimani nadduli ah, ngaagezaako okututemeratemera ah, mu nsonga ya, ya, ya dr sam mayanja okuvaayo nagamba nti uh, ah, yebafe abaganda engeri gyetutijjatijjamu ne kabaka awo ngaze uh, netugira netugira kisimanya biki uh, naye yagamba uh, yetajja kutiitirira bwekuba kumulaba mukama ajja mumulaba era nasaba ne gavumenti ebeere nti ejja ku kabaka amaanyi galina kubanga kabaka wano mu buganda ye muntu ow'amaanyi ennyennyennyennyo gwenakasooka okulaba nti olaba kabaka newaba akyaddeko bukyazi eggulu <laughs> abeggulu bayuguuma nebogera n'olulimi lwetuba tetutegedde newaba agenza erudda yaliko wano ng'agenda e kenya oba yali Eh, akatundu nkerabidde naye naava mubuvi nawuubira kubaayo nowuwira bambi ddala nga ngaessanyu mweriri kubanga omwana w'omuteregga mwali alamula mubeere bulungi ate tuddiŋŋane omulundi ogunaabaguzzeeko mubeere bulungi ate mweraba